အာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒီလိုရဲလာဇန်12ရက်2011ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့ အနန္တအနန္တ၅ပါးကိုဥထိတ်ထားလျက်နှစ်ဖက်မိကများဖြစ်ကြသောမုံရွာမြို့ချမ်းမြသာစီရက်နေဦးကြည်ထူတော်ချင်းမြတ်မင်္ဂလာပွဲမန္တလာပွဲရုံနဲ့ရွှေဘုံမြို့ကြည်ကုန်းရက်နေဦးနစ်တို့တော်ချိတ်ခင်ယရနာတို့ကအသင်းတို့ကိုအမှုထား၍ အလူဒါယကကြီးဥခေမောင်ဆွေအလူဒါယကမကြီးဒေါ်ချိုသာအလူဒါယကဥတဲ့ဆွေအလူဒါယကမဒေါ်ဝေဝေလင်းညီမမခင်မြတ်မုံကိုဇောထွန်းမခင်မြတ်ချွန်အင်းမြတ်မုံမိသားစုတို့ဤအလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဝယ်နှင့်ဆက်လျက်ဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အတ္တိဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ် ဟောကြားအပ်သောစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်တွင်ခန္ဓာကိုရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာသိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာဂောတိပိဂရေကမအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရစ်တဲ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအပင်ခြေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယံတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာ အတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါနိဒာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွဉ္ကြီးဟုကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကုန်ကရုံတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချီမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမဉ္ဇဉ်တို့ ကတောဘဝတဏ္ဍံတိဖန်ညာစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေတောကဲ့သို့တနာချေကေမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလုံလာတောင်းတပုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအား ဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်လျောဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဆိုရင်စိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း လူဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတော့မဲ့အနေအထားသို့မဟုတ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထပ်ပေါက်ရှာမလဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြရတယ်ဆိုတာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာတွေအဖြေရှာဖို့အတွက်တရားနာကြသက်ရှိတ attva တိုင်းသက်ရှိတ attva တိုင်းမလွဲမကင်းတာပြဿနာဆိုတာကြုံလာကြည့်တယ်လူဘုံလူဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာခဏခဏကြုံတယ် လူတွေတဲ့သက်တမ်းရှည်ပြီးတော့ပြဿနာနဲတဲ့နတ်ပြည်တို့အဝိဓမ္မသက်တမ်းရှည်တဲ့မြမပြည်တို့ရောက်နေနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေအားလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဆွေရင်စိတ်ဆိုတာသူတို့မှလည်းပေါ်လာတတ်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဆွေရင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာနဲ့ဖြေပြောင်းမလဲ ဖြေနည်းကိုသိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လောကဟာအမြဲတမ်းအစဉ်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအစဉ်မပြေတဲ့အခါနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေထဲမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ရမယ့်နည်းစနစ်တွေသို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေ ဒါတွေကိုပေးကြဒီကနေ့အလူကြီးတွေတန်းကြီးတွေလောက်တယ်ဘာကြီးပဲချင်းနဲ့လောက်ကလေးလို့မေးလို့ရှိရင်ဣရမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ရချင်လို့လောက်တာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသွားပြီးဘုရားဘာသာတွေဘာကြီးပဲချင်းနဲ့လောက်တာတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရချင်လို့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့ရချင်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ခုပြောတဲ့ဆိုရင်စိတ်တွေလွတ်မြောက်ချင်လို့ နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှအမှတ်တမဲ့မနေနိုင်ဘူးဘဝကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးလူတွေဟာဒုက္ခပို့ပြီးတော့ရောက်တတ်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာ နေနိုင်တဲ့ဤစနစ်ဘဝမှာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့မလို့ကြုံတော့မလို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်မှာတပါအခြားမရှိဘူးအဲ့ဒီတရားတော်ဟာလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှ ဒီတရားတော်ဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရောက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီစနစ်တွေကိုသိဖို့ရအတွက်တရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာကြရတာဖြစ်တယ်။အဲလိုတရားနာပြီးတော့တရားမှာလာတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်လို့ဆဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်လို့ဆိုရင်စိတ်တွေကိုဖြည့်သိမ့်နိုင်ပြီးတော့ လောကကြီးမှာအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုအရရှိနိုင်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာတွတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုလို့ခေါ်တယ် stress ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတန်တွေကိုခံကြရ။အဲဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဆိုတဲ့တန်တွေဟာဆွေရင်စိတ်တွေပဲ။အဲဒီဆွေရင်စိတ်တွေကိုခံရတဲ့အခါမှာလူတွေဟာထွက်ပေါက်ရှာမရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားတရားတော်နဲ့အလံဝေးနေတဲ့လူတွေကဘာလို့ကြလဲလို့ဆိုရင်ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်တဲ့လမ်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစိုက်လုပ်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးတွေဟာသတင်းစာတွေတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေတဲ့တွေ့ကြမှာပေါ့စီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာလည်းစီးပွားရေးမဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းလူမှုရေးပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းနိုင်ငံရေးပေါ့ လူတွေမှာစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်နေဆိုတာခံကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်ခံရပြီဆိုတဲ့အခါခြေမကင်ပြီလက်မကင်ပြီဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ရသေးအောင်တို့တွေဘာလုပ်တဲ့လဲဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဤစနစ်တွေတဲ့ကဤစနစ်တစ်ခုတို့တွေကျင့်သုံးဆောင်နေကြဖြစ်တယ် ဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်တွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာလူသားတွေတင်ခံရတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတက်ရှိတတ်တော်ရဲဟာတနေ့မဟုတ်တနေ့ကြုံတွေ့လာအဲ့ဒီကြုံတွေ့လာတဲ့ခံရတဲ့အခါဒီနေ့ကလည်းအမတ်တမဲ့မနေနေရင်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအမတ်တမဲ့မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အလှမကြုံတာသာရှိပဲစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းတွေအများအားကြားနေကြရမှာပဲ။ အေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအမတန်ချမ်းသာလှပါတယ်လူချမ်းသာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိအောင်နှိုင်းယှဉ်ပြထားတော့ဆိုရင်လူချမ်းသာနဲ့လက်ချမ်းသာဘလောက်ကွာလဲလို့ဆိုရင်လူချမ်းသာဟာပင်လယ်ထဲကရေတစ်စက်လောက်ပဲရှိတယ်။နတ်ချမ်းသာကပင်လယ်ကြီးလောက်ရှိတယ်။ဒါအလွန်ကွာခြားတာပေါ့။ အဲ့တော့အလွန်ကွာခြားတဲ့နတ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရတဲ့နတ်တွေမှာလည်းပဲဒီစွရိမ်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ရှိတယ်သူတို့မှာစွရိမ်စိတ်ကတခါတရံလူတွေတဲ့တောင်ပို့ပို့ခေါင်းပို့လိုက်ပြီလူတွေကမှဆင်းရဲတာဆင်းရဲတလက်ချမ်းသာတလက်ဆိုတော့လူတွေမှာကဘာဖြစ်လဲလဲဆိုရင်အလေးအကျင့်တစ်မျိုးရတတ်တွေမှာအဲ့လိုအလေးအကျင့်မရဘူး ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့နတ်နတ်တွေကချမ်းသာဒုက္ခအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိမေ့လွယ်တယ်တဲ့လူတွေကြတော့ဒုက္ခတလက်ချမ်းဒုက္ခတလက်ဆင်းရဲတလက်ချမ်းသာတလက်ကြုံကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးရတတိဟာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတဲ့စာတော်မှာရှိတယ် ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာသူ့ဂျမားလို့ခေါ်တဲ့နတ်သားတယောက်နတ်ဘဝမှာသူကအမတန်မှအစဉ်ပြေတဲ့ဘုံမိတ်မှန်ကြီးနဲ့သူ့မှာခြံရံပိဋကကလည်းတစ်ထောင်လောက်ရှိနတ်ပြည်ခြံရံတစ်ထောင်နဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာလူပြည်မှာလို့လုံးဆရာကိစ္စတွေသိရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးချမ်းသာဒုက္ခခံစားပြီးတော့နေကြတယ် ။ဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်မှာလုံးเสียမရှိတော့လဲဆိုရင်နတ်တွေဟာကမ္မဘလူပဇီဝီတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသာမြည်ပြီးတော့သက်မွေးကြတယ်။ကံကုန်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကံရှိနေတဲ့ရေးတော့နတ်ပြည်မှာခြားတန်နေဦးမှာ။ကံကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နတ်ပြည်ဟာစ조사အထုတ်ပြီးရှောင်တိန်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူး။လူပြည်မှာက ကံရဲ့အကျိုးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဝိရိယတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့သွားလို့ရတယ်လုံလအကျိုးဆိုတာခံစားရတယ်အသိဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာခံစားရကံကိုလည်းပဲအထောက်အကူပြုပြီးတော့လူပြည့်မှာကံတွေကိုထပ်ပိုးပေးပြီးတော့လုံလဝိရိယစွာအာဉာဏ်စွာအားနဲ့လူပြည့်မှာလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီနတ်ပြည်မှာတော့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမရှိဘူး နတ်တွေဟာကမ္မဖလုပဆိုပြီးကာယရဲ့အကျိုးကိုလာမြည်ပြီးတော့သင်ပွဲရတယ်တဲ့လူတွေကြတော့ဥဋ္ဌာဏဖလုပဆိုပြီးလောလဝိညာရှိမှလူဆိုတာစားရတယ်ကံမြော်ပြီးထိုင်းနေလို့ဘာမှရလာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝမှာကြိုးစားကြရကြိုးစားမှုစွမ်းအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူဘဝမှာချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုဆိုတာလားအဲ့ဒီလိုဘဝအခြေအနေချင်းမတူကြဘူး ကံကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးရတဲ့နတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီသူ့ဗျံမာဆိုတဲ့နတ်သားဟာကံအကျိုးပေးလာတော့အမတမလှပ်ပတ်တဲ့တဲ့ဘုံမိမကြီးမှာသူစံစားလို့သူ့မှာနတ်သမီးချမ်းတထောင်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ရှိတယ်လို့ခံစားပြီးတော့နေကြတနေ့ကျတော့ အမတန်ပါရလှပတဲ့နန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးနန္ဒုံဥယျာဉ်ဟာလောက်လှတယ်ဆိုတာလူတွေလူလောကဥယျာဉ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြလို့ရမှာဖြစ်ဘူးဘလောက်လှပတယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးအပ်မှုမှုဖြစ်လို့စိတ်ညစ်နေတဲ့နတ်သားနတ်သမီးကိုအဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ပေးရမှာကိုမေးပြောင်ပြီးတော့စိတ်ကပျော်သွားတယ် အဲ့လောက်ထိအောင်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတယ်လို့ဒါဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒါစဉ်းစားလို့ကြည့်ပါနော်လောကမှာဆွေးရင်စိတ်ဖြစ်ဆုံးတာလူတွေဟာနောက်ဆုံးတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဆွေးရင်စိတ်ဖြစ်เสียအကောင်းဆုံးပဲပေါ့လူတွေမှာလည်းအဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်ကြတယ်အေးနန္ဒဝိညာဉ်ကအမတန်လပ်ပတ်တင်တယ်လို့တရားမှုပုဗ္ဗနမိတ်တွေထင်းလာတယ် အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်နမိတ်တွေထင်လာတဲ့စင်လာတဲ့ပန်းတွေမျိုးလာတဲ့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသွန်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်ရည်အစင်းလေးယူရင်းလာတယ်ဂျိုင်းညာကချိုးချွေးယူလာတယ်ဆိုတဲ့သုတေကံဒီအခြေအနေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ နတ်တွေဟာတောကရောက်ဆုံးချိန်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေပြင်းထန်ဆုံးချိန်ဘာဖြစ်လို့စိုးရိမ်ကြတာလဲဆိုတော့ဒါတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့ဘဝကြီးကိုတို့တွေဆုံးခံသွားရတော့မှာပဲလူတွေကြတော့ဘယ်လိုဘဝပေါ့နတ်တွေတွေ့တာတော့မဖြစ်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား လူ့ဘဝမှာမနေခြင်းလို့စူးစိုက်လုပ်တဲ့လူတွေတောင်ရှိသေးတာစိတ်ဖောက်ပြန်သွားရင်တော့လူတွေမှာနတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုကိုဆုံးခွာပြီးသွားရမှာသူတို့အလွန်ဆိုးရိမ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနန္ဒောဥယျာဉ်နဲ့ဆွဲပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနတ်သားနတ်သမီးဟာတရားမှတောင်မေ့သွားနိုင်တော့ဆွဲဆောင်မှုအကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်လို့ အဲ့တော့သူ့မှာနှစ်သားလည်းပဂတိအနေထားတဲ့စိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလိုလားလို့နန္တော်ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တရားမင်းကြီးထိုင်လေးရှိတဲ့ပင်လကတိပင်အောင်အဲ့ဒီပင်ပင်လကတိပင်အောင်မှာတရားမင်းကြီးကတော့ပဏိတော်လာကြောင်းဖြာဆိုတာထိုင်နေသူကလည်းအဲ့ဒီမှာထိုင်ကြရသူ့မှာလည်းရှိလာတော့ ပင်လကသက်တဲ့အောက်မှာထိုင်းနေရဲ့နတ်သမီး900ကသူ့ကိုခြံရံပြီးတော့ဟိုနတ်သမီး900ကတစ်ပင်ပေါ်တက်လို့ပွင့်နေတဲ့ပန်းတွေကိုခူးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နတ်ဟာဘာလို့တစ်ပင်တက်သူတို့မှာကံအကျိုးက အမတမကြီးမားတယ်ကမ္မစိတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်သူတို့လိုချင်လို့လက်လှမ်းလိုက်လို့ရှိရင်တပင်ကပန်းပင်ပန်းပွင့်လေးတွေကသူတို့လက်ထဲမှာအလိုလိုကျွေကြတာသို့မဟုတ်လှမ်းပြီးတော့ခူးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့တိတ်ကိုင်းကညှို့ကိုင်းပြီးတော့ပေးရဒါသူတို့ရဲ့ကံစားအားအဲ့လောက်ထိအောင်ကံကလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုတန်ကောင်းပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ ပန်းမွင့်တွေအလွယ်တကူရနိုင်တယ်လည်းဘာဖြစ်လို့တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးပန်းတစ်ခုလည်းလူဘဝလူတွေဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ရတာတမျိုးပြောစရာဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းအလွယ်တကူရတာမလို့ကြဘူးတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခူးရတာပျော်လို့တက်ခူးတာတဲ့ဒါလို့ဆိုတာအပျော်လို့တက်ခူးပြီးတော့အပေါ်ကနေပန်းမွင့်လေးတွေချပေး အောက်ကနတ်သမီး900ကအပေါ်ကနေခြွေပြီးတော့ချတဲ့ပန်းွက်လေးတွေကိုပန်းလုံးဖြစ်အောင်ကောအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပြောသလိုနေကြတဲ့အချိန်အသေးမှာကံကောင်းအကြောင်းလာတော့နတ်တွေဆိုတာသူတို့မှလည်းဥပ္ပစေတကကံဆိုတာရှိတယ်လူပြေကလူတွေမှသာဥပ္ပစေတကကံဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူး နတ္တရဲ့ကုသိုလ်ကံကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုကြောင့်တတံမရှိခင်တပည့်မောမှာတက်ပြီးတော့ပန်းခူးနေတဲ့နတ်သမီး900စွတ်တေစိတ်ကြပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအဝိဇ္ဇငရဲရောက်သွားရတယ်။ဟောငရဲကြစေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကံကဖြတ်ဝင်ပြီးတော့နတ်ပြည်ပို့ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အရှိန်အဟုန်တွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးတော့ ဝိစိတ်ငယ်ဖြစ်အောင်ပို့ပြလိုက်တယ်ကံကြမ္မာဆိုတာအလွန်ထူးဆန်းတယ်အကြောင်းဉာဏ်ညွှန်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဘဝဘဝတဏှာကနေပြီးတော့ဒီကံကြမ္မာတွေဟာလူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိမ့်ပြီးတော့လာဒီတချို့ကပြောကြလိုက်တယ်ကံဆိုတာစေရနာ စေရနာဆိုတာတခဏလေးအတွင်းအနိစ္စသဘောတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တဘွားကတဘွားကိုလိုက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုဟုတ်တယ်အကောင်းထဲပေါ်ပြီးတော့စေရနာဆိုတာဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားမှန်တယ်။သို့တော့ပြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မတတိလို့ခေါ်တဲ့စွမ်းရည်တတိတွေအကျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဟာပြတ်မသွားဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတတိဆိုတာ ကံရဲ့တတ္တိလူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာရှိဘယ်လိုရှိတာလဲဘုလို့ဘယ်လိုနားလည်ရပါတော့လို့စဉ်းစားတယ်ကြည့်လေလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာငယ်စဉ်တောင်ချင်းကလေးဘဝကျောင်းနေကြမူလရန်ပညာသင်မူလရန်ပညာပြီးတာလည်းအလယ်ရန်သင်အလယ်ရန်ပြီးရင်ထက်တန်းထက်တန်းပြီးတက္ကသိုလ်ပညာသင် အဲ့တော့မူလတန်းသင်လာတဲ့ပညာရမေ့သွားပြီပဲလို့စွန့်တတ္တိတွေက University တက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့အနေအထားထိအောင်ပို့ကူလားအကယ်၍မူလတန်းလည်းတန်းထက်တန်းမတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနားလည်နိုင်စွမ်းစွမ်းမရရမရအဲ့တော့စွန့်တတ္တိဆိုတာကြံတယ်လို့ဆိုလို့စွန့်တတ္တိဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေစေအရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုအနုတ္တယတတ္တိလို့ခေါ်တာ အနုတရာဆိုတာခုခေတ်ကိုကြောက်လို့ဆိုရင် positive သဘောမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအကြောင်းညင်ညွှန်းလို့ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့စိုက်တတ္တိရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါအနုတရာလို့ခေါ်အနုတရာဆိုတဲ့ကိန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုပါအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပါစို့ မိချစ်တယ်မှာ gas မိချစ်လေးကြည့် gas မိချစ်တယ်မှာမိရှိသလားလို့မေးမရှိဘူးသို့တော့မိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိသလားဆိုရှိတယ်မိတော့မရှိဘူးသို့တော့မိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကဲမိจิตတာမိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာလမ်းဘေးကထုတ်ချောင်းတစ်ခုခဲတစ်ခုမှာမိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး ကဲသမီးချင်းမှာမီးပြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတော့ကလေးရလာမယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုတတ္တိပြီးရှိနေတာပဲဒါအလူတရားတတ်လို့ခေါ်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုအနေနဲ့ဖြစ်တာမိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မိတော့ကလေးကငြိမ်းသွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒါအနေဆံဘောတရားဖြစ်ပြီး ဟောကဖြစ်တယ်လို့မဆိုရသေးတဲ့အနေအထားပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့အနုတ္တရဓာတ်အနေနဲ့တတ္တဝါတွေမှာဒီလိုကရှိပြီးတော့နေတာအဲ့တော့ကံဟာဘသူရဲ့တဏ္ဍာမဲဖြစ်ဖြစ်ကံကြမ္မာဆိုတာစာရတ္တရဲ့အနေနဲ့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ်သမီး900ရဲ့ကုသကံကိုဖြတ်တော့ပြစ်နိုင်လောက်အောင် စွမ်းအတ္တိမြင့်တဲ့အတုတ္တကံကသူတို့ရဲ့ဘဝတတမ်းမရှိခြေချလိုက်တယ်ခြေချရုံနဲ့မကဘူးဒီကံရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဖြတ်တော့လိုက်ပြီးတော့အလုံးကိုဝိဇင်းငရဲမှာသွားပြီးဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဘယ်သူမှကိုယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါအောက်ကနေ သူ့ပြမတတ်သားသူတို့ကပန်းခူးရင်းကလည်းတချင်းဆိုသေးတာပေါ့အပေါ်ကနေပန်းလေးခူးတချင်းလေးတွေဆိုလို့ပန်းခွက်လေးတွေချပေးနေတာတက်တက်ပျော်လို့လုပ်ကြတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာအပေါ်ကအတန်လဲတိတ်သွားတယ်ပန်းနေလည်းကြာလာဘူးဆိုဘာဖြစ်ကြလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနတ်ကလေး900မရှိတော့နတ်ဆိုတာလူနဲ့မတူဘူး လူကြတော့သေသွားရင်အလောင်းတော်ကြီးကကျန်းနေတာနတ်ကြတော့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတာပဲရှိတယ်ဒါမို့နတ်ပြည်မှာမသာအတုဝါချာတာရှိမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမရှိတာလဲသူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကကံဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာသိမ့်ဝေးတဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်လူပြည်မှာတော့ရုပ်ကြမ်းတွေအရှိအောင် ကံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဥရုကြောင့်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမို့လို့ပြောရမို့လားတေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဥဒုစယုတ်ကလကိုနဲ့နော်ရှေးတော့ကရေးလေးရှိကြတယ်ဥဒုစယုတ်ကြီးကကြံရတာဟုတ်နတ်ပြည်မှာတော့အဲ့လိုဥဒုစယုတ်ဆိုတာမကြံရဘူးတခါလဲကမ္မဇယုတ်ချုပ်တာလည်းပါတော့ဒါကြောင့်မို့နတ် တစ်တင်ပေါ်ကနတ်သမီးတွေတချင်းမှန်လဲတိတ်ပန်းမွေနေလဲရောက်မလာတော့သူ့ပြန်မှာနတ်သားကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောင်းမဲ့ဖွဲ့ရဖြစ်ဆုံးသူမြင်ရတယ်အဲနန္ဒမီ900ဥပိ္ပစေတကကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးပေးနေတဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်တောက်ပြီးအဝိဇ္ဇငရဲခံရတာသွားမြင်လိုက်တယ် အဲ့ဒီလိုဒီလိုဒုက္ခတကူကြုံလာတဲ့အခါမှာသူစိုးရိမ်စိတ်ဟာဘာသက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီနတ်သမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေကြီးကျယ်ဖြစ်ပေါ်လာဒါပဲနားလို့ဆိုတော့သူနဲ့အတူတကွဂျန်တဲ့နတ်သမီး900ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့တက်တန်းခုနှစ်ရက်ကဂျန်တော့တယ် အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်စီးတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းလိုက်ရမှာဆိုတာသူမြင်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားတာကြည့်သူများအတွက်ပူတာတဲ့ကိုယ့်အတွက်ပူတာဆယ်သားလောက်မကတားနိုင်ဆယ်သားလောက်မကတားတယ်ခုနသေဆုံးပြီးတော့ဘဝိစီငရဲကြသွားတဲ့ နတ်သမီးတွေအတွက်ဥပါတော့ကစိုးရိမ်စိတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတော့မှရပိုင်းညမှာလိုတော့တယ်ဆိုရင်ဒီအသိစိတ်တွေရလိုက်ဒီလိုလဲသိလိုက်သူဟာအလွန်တုံ့လောက်6လ6ချားသွားတယ်ထိတ်လန့်တုံ့လောက်သွားထိတ်လန့်တုံ့လောက်သွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ခံစားကြည့်အဲ့ဒါလိုပြင်းထန်တဲ့ ကြုံတွေ့ရမယ်အနေထားတစ်ခုကိုကြုံရင်ဒုစိတ်အနေထားဘယ်လိုရှိမလဲဒါစဉ်းစားကြည့်တာတို့ရောဘယ်လောက်ထိခံနိုင်ရရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်တာအဲ့ဒီနတ်သားမှာစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးတော့အဖြေကိုရှာတဲ့အခါအကိုရအဲ့ဒီအချိန်ကိုရှာပြီးကတ္တနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာတယ် အဲ့တော့ဘယ်သူကဲနိုင်မလဲလို့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလွဲပြီးတော့သူ့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ဆွေရင်စိတ်တွေကိုပယ်ချောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဟောသူသိတော့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းချက်ချင်းပဲအချိန်မဆိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားစီဆင်းလာလောကလူတွေဟာလည်းပဲ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်စရာကောင်းတာတွေကကြုံတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကြုံလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဆွမ်းအားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခံပေးရောဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိရှိနားလည်ထားတဲ့အဲ့ဒီနတ်သားဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့သူလျှောက်တဲ့စကားလေးကနိစ္စံဥတ္တရတ္တမိတ္တ နိစ္စဥပိက္ခမိဒံမနောတပိတော့စိတ်လေးဟာအမြဲကိုလတ်နေတယ်ဗျာတဲ့ကြောက်နေတယ်တိတ်လတ်နေတယ်တပိတော့တိတ်ဆိုးရင်နေတယ်တပိတော့စိတ်လေးဟာအလုံးကိုထိတ်လန့်တုံလို့နေပါလေသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတိတ်ပြီးတော့တုံလို့နေအနုပ္ပန်နေသူကိစ္စသူ အထောဥပတိတေကုစာမဖြစ်သေးတဲ့ဒုက္ခမဖြစ်သေးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမကြခင်သူ့မှာဖြစ်တော့သူကမကြခင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာလူတွေမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့သိစိတ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့မှာလည်းဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဥပတိတေသူအထောဥပတိတေသူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့သမီးရဲ့တန်ကြမာကိုသိလိုက်ရတော့ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စဒုက္ခမဖြစ်သေးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ပြီးနေတဲ့ဒုက္ခအဲ့တပီတော့စိတ်ကတိတ်ကိုတုံလှုပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေပြည့်ဖြစ်နေပါလေသူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုရှောက်ထားတာနော် အဲ့ဒါလို့စိတ်တွေတုံလုံးခြောက်ခြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သစေအဋ္ဌိအနုတ္တရတတံတံမေအခါဟိပုစိတောဆိုရည်စိတ်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ထိတ်လန့်တုံလုံးတဲ့စိတ်ကိုဖြေဖြောင်းမဲ့နီလန်းကလေးများရှိပြီးတော့ဟောပေးပါတခြားနည်းမရှိဘူးလေသူ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာနီလန်းကလေးရှိရင်တပည့်တော်ဟောပေးပါ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကနိညတရဘုဆံတပအာနိညတေတရိယသမဂါနိညတရသဝနေတိတ်ကသုထေပတ္တမိပါဠိနာဆိုတဲ့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်တွေကထွက်ပေါက်ပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဆိုတာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအကျင့်တရားကို ကျင့်ခြင်းမှလွဲပြီးတခြားကိုမတွေ့ဘူးဟောဆိုလိုတာကဒီစိတ်စိတ်တွေဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ပါလို့ပြောတယ်နေညတရဘုဇာတပပါတပဆိုတာကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါချွတ်ချံရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဥပုသ်ဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် တဏတ်တော့ချိုးချရတာညနေကျမစားဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုချိုးချရတဲ့အကျင့်မျိုးတွေဘုရားရှိခိုးတယ်တရားထိုင်တယ်ခါတိုင်းတို့အေးအေးချမ်းချမ်းအိတ်နေကြလို့လည်းမရဘူးဘုရားရှိခိုးတယ်တရားနာတယ်ဟောတက်တောင်တက်တာနေကြလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေ ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ကျင့်ရတာကိုတပတ်ကိုဆိုတဲ့ထဲမှာထက်သွင်းလို့ရတာပေါ့တပတ်ဆိုတဲ့အကျင့်တရားနေညတ်တိန္ဒရိယသံဝရအိန္ဒရိယသံဝရအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းလို့ဆိုတယ်အကျင့်တရားအဲ့ဒီအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းဆိုတဲ့တဲ့ပဲကိုချင်းတိလာပဲပါဝင်ဖြစ်တယ် ဆိုလိုတာကကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သီလဣန္ဒြိယသံဝရဣန္ဒြေထိမ့်သိမ့်မှုအကျင့်တရားကိုမကျင့်ပဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုမပွားပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရပဲနဲ့နိညတ္တသဗ္ဗနိကတ္တ သင်္ခါရတရားတွေအာလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကိလေသာအာလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေအာလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလွဲပြီးတော့တတ္တဝါတွေမှာဆွေရင်စိတ်ကင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုရှိလို့တဲ့အဲ့ဒီနိလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောဆောင်ရတယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဆွေရင်စိတ်ကိုဖြောက်ဖို့အတွက်မလုပ်ရဆွေရင်စိတ်ကိုဖြောက်နိုင်အောင် ခုချိန်မှာဘာတွေကျင့်ရမလဲဆိုခုဒီဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်အိန္ဒြိယသံဝနာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတာ6ခုရှိအဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိ6ပါးလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုအိန္ဒြိယမြန်မာလိုဘာသာမပြန်မဲနဲ့အိန္ဒြိလို့ ပြန်လိုက်တာအတိတ်တွေကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာချုပ်ကဲထားနိုင်ကြောင်းရှိတဲ့အရာလို့ဒီလိုဆိုလို့မြင်တဲ့ကိစ္စမျက်စိကထိချုပ်ထားဟုတ်တယ်မျက်စိမရှိဘဲနဲ့မြင်လို့ပဲရမျက်စိကောင်းလေရင်အားကောင်းလေအဲ့တော့မြင်တဲ့ကိစ္စကဘသူကထိချုပ်ထားမျက်စိကထိချုပ်ကြားခြင်းကိစ္စကဘသူကထိချုပ်ထား နာကထိတ်ချုပ်တာအနတ်ရခြင်းကိစ္စဘယ်သူကထိတ်ချုပ်တာနှာခေါင်းကထိတ်ချုပ်တာအရသာခံယူခြင်းကိစ္စဘယ်သူကထိတ်ချုပ်တာလက်ရာကအထီးတွေ့ကိစ္စဘယ်သူကထိတ်ချုပ်တာကိုယ်ကအကျဉ်းတွေးတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ခြင်းကိစ္စဘယ်သူကထိတ်ချုပ်တာစိတ်ပါဒါတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတဲ့ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယတွေမှာအကြမ်းမြင်ပြောရင်ဇာလိုပြောရင်တော့သကုပ္ပတာရသောတာပတာရမျက်စိအကြည့်ရုပ်တွေဆိုရင်အယတ်စကားနဲ့ဝေးတော်မဆုံးတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လူထဲမှာနော်အဲ့တော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာသူတို့ကထုတ်ကြီးစိုးထားနိုင်တော့ကြောင့်သူတို့ကိုအိန္ဒြိယကိုရရှိတာဟောတာ အဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေကိုတာဝရစုပ်ပိတ်ထိမ့်သိမ်းထားရမယ်လုံခြုံစေရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အိန္ဒြေကိုထိမ့်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချပြီးတော့ခေါင်းကြီးနိုင်ဆိုင်ထုတ်ပြီးနေရမယ်ဟာမျိုးဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြေထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှခေါ်လဲဆိုရင် မျက်စိကမြင်စရာအဆင့်အာယုံမျက်စိဆိုတာမြင်လိုက်ပဲမြင်စရာအာယုံဟာနှမျိုးရှိတယ် desirable object undesirable object လို့ဆိုရတယ်မြင်စရာအာယုံဟာနှစ်သက်စရာအာယုံလည်းမြင်ရမယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံလည်းမြင်လိုက်မယ်မျက်စိကမြင်ပြီးဆိုရင်ကြိုက်တာလည်းမြင်မှာပဲမကြိုက်တာလည်းမြင်ဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတာလည်းမြင်မယ်မကောင်းတာလည်းမြင်မယ် တာမန်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာမြင်ဘာဖြစ်လောဘနဲ့တွေးတယ်အာကောင်းလိုက်တာနှောက်လိုက်တာလိုချင်လိုက်တာဟောလောဘနဲ့တွေးတယ်မကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်အာညံ့လိုက်တာဆိုးလိုက်တာဆိုးလောကလူသားတွေမှာမြင်စရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်လောဘနဲ့တွေးတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်တမန်အာယုံတစ်ခုဆိုရင်မသိလိုက်ခဲနဲ့မောဟတွေဖြစ်တယ် ဟောအနေထားတစ်ခုမှာမြင်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိကမျက်စိမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲစက္ခုဒွါရကဘာတွေစီးဝင်နေသလဲမျက်စိဘောက်ကဘာတွေစီးဝင်နေသလဲဆိုရင်လောဘတွေစီးဝင်နေတယ်ဒေါသတွေစီးဝင်နေတယ်မောဟတွေဒါနေ့စဉ်နဲ့ကြာဒါကြောင့်မို့မျက်စိကိုလည်းစက္ခုဒွါရလို့ခေါ်တာ အဲ့ဒါကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တော့တင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့တကားဆိုတာကတကားဘဝဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အဆင်းအာရုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာရုံပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာရုံပေါ်မှာမောဟဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်လောဘဒေါသမောဟရှင်းဆောင်လိုက်တာနဲ့ကြံတဲ့ တွေးကြည့်လေလေထိုအာယုံပေါ်မှာအကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်လာလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတကားမလုံဘူးလို့ခေါ်တယ်စက်ခုစက်ခုတွေကိုစုပ်ပိတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါဖြင့်ဘာနဲ့စုပ်ပိတ်ရလဲဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားလိုက်မယ်ဟဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်ရအောင်မျက်စိပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးနှစ်ပွင့်အလင်းမရတဲ့ မျက်မမြင်နေကြတော့စက္ကုံတွေလုံုံတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒါလို့လုံုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣန္ဒြိယတံဝရသီလစက္ကုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုလျောက်ပြည့်စုံသွားတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တတိဆိုတာ ਨੇ ထိထုတ်တာတတိဆိုတာ အာရခပတိဆိုတဲ့အတိုင်းသူကထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပြီးအာယုဘောမှာတတိထားတယ်တတိထားတဲ့အတိုင်းတော့တံစင်ညံလို့ခေါ်တယ်စင်ကြတော်တရားရှိဟောတတိနဲ့တံစင်ညနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအသုံးချပြီးတော့မျက်စိတကားမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တာကိုဣန္ဒြိယတံဝရလို့ခေါ်တာ အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ရမယ်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကမျက်စိကမြင်စရာအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့လောဘဖြစ်နေမယ်ဒေါသဖြစ်နေမယ်မောဟတွေကြံတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မျက်စိတကမလုံဘူးအိန္ဒြိယတာဝရမလုံမလုံလို့ရှင်စိုးရိမ်စိတ်တွေလာလိုက်တယ်ဟောစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုအရင်ပိတ်ဆို့အောင်ပြောလေ့ကျင့်ဒါပိတ်ဆို့နိုင်ရင်ဒါကိုယ်မှာ တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲတရားကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျက်စိကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မျက်စိကမြင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မျက်စိမှာမြင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ထို့တူပဲနာကအတန်ကြားလို့ရှင်လည်းလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတန်အာယုံပေါ်မှာလည်းလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင် တတိနဲ့တပ္ပဇညာနဲ့ထိချုပ်အောင်ဒီလိုဆိုလိုတာကိုယ်စိတ်လေးထဲမှာလောဘဟာဝဲမလာစိတ်နဲ့လောဘနဲ့တွဲမသွားအောင်ဒေါသနဲ့တွဲမသွားအောင်မောဟနဲ့တွဲမသွားအောင်စိတ်ကလေးကိုတတိကထိမ့်ပေးရစောင့်ပေးရတတိဟာအကာအကွယ်လုပ်ပေးတတိအကာအကွယ်လုပ်ပေးဖို့စင်ရင်တုံတရားရှိရတယ်တတိနဲ့ပညာဆိုတာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာ တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုတည်းစွန့်ရည်တတ်တယ်မရှိဘူးနှစ်ခုပေါင်းမှအနည်းဆုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုံးကြတာစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တပည့်စာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကိုကြည့်တာဒါလည်းကြည့်မျက်စိနဲ့ကြည့်ကဲအဲ့ဒီမျက်စိတွေပဲအသုံးချမယ်လက်ကနေဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်မပေးဘူးဆိုရင်မျက်စိကစာအုပ်ဖွင့်နိုင်ကြလားဖွင့်နိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါပဲကြည့် လက်ကစာအုပ်ကိုဖွင့်ပေးတယ်မျက်စိကစာကိုကြည့်ဟုတ်နှစ်ခုပူးပေါင်းဆောင်ရတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲတတိကအာယုကိုရယူပေးပြီးတော့ပညာကသဘာဝကိုသိတာဟုတ်တတိကအာယုကိုယူယုံယူပေးနိုင်တယ်သိနိုင်ဆောင်မရှိဘူးပညာကသိယုံသိတယ်အာယုကိုယူနိုင်တော့မရှိဘူးသူကိစ္စသူလောက်တယ် အဲ့ဒါကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့တတိတံရှင်ညာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရမလေ့ကျင့်ပဲနဲ့တရားကိုမဟာတတိကဏ္ဍတော့မတတိတံရှင်ညာပပဆိုပြီးတော့အခဏခဏတေချာဟောတာလည်းဖြစ်လေ့ကျင့်ရမှာဘယ်ချိန်ထိလေ့ကျင့်ရမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအိမ်သာတဲ့ဝင်တာထိအောင်လေ့ကျင့်ရစာရတောက်တာနေတာတိုင်းတာသွားတာလာတာပြောတာဆိုတာဘာတစ်ခုမှမကြံရဘူး နောက်ဆုံးမှာစကားမပြောင်းလဲတိတ်တိတ်နေတာဖြစ်အောင်တတိတံပညာရှိရမယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိတံပညာနဲ့ထိမ့်ထိမ့်ဆောင်းရှောင်းမှာဣန္ဒြိယတမရဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တယ်အလို့ဆိုပြည့်စုံနိုင်ဘူးနာဂကြားတဲ့အတန်းအတန်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာလောဘနဲ့တွဲမတော်အောင်ဒေါသနဲ့တွဲမတော်အောင်မောဟနဲ့တွဲမတော်အောင် နှာခေါင်းကအနံ့ရလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကလောဘနဲ့တွဲမတော်အောင်ဒေါသနဲ့တွဲမတော်အောင်မောဟနဲ့တွဲမတော်အောင်အကုသိုလ်တွေနဲ့တွဲမတော်အောင်လျှာနဲ့အရာကဆုံစည်းတဲ့အခါမှာခဏခဏဆုံစည်းတယ်မနေ့တိုင်း breakfast စားရဆိုရင်ဆုံးမယ်နေတဲ့သာစားရင်ဆုံးမယ်ညနေသာစားရင်ဆုံးမယ်ဒီကြားထဲမှာတည်ယူစားစားရင်စားရင်ဆုံးမယ်အဲ့ဒီလိုဆုံစည်းလာတဲ့အခါ ရတနာယုံဆိုတဲ့ပုံလောဘနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသနဲ့မတွဲအောင်မောဟနဲ့မတွဲအောင်ပတိဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာအမှတ်ထားတဲ့တရားနဲ့ပညာတန်စင်ညဆိုတဲ့စင်ညတုံတရားဒီတစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့ထိချုပ်ပြရတယ်။အော်မျက်စိကမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး နားကကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကအနံ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာကလျှက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတက်တက်စိတ်ထဲမှာကူးပြီးတော့ရောလူတွေဟာလောဘမဖြစ်ဘူးလားဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဖြစ်တယ်မနေ့ကကိစ္စစိတ်ကူးရင်ကူးမယ်နောက်နေ့စိတ်ကူးရင်ကူးမယ်မကြုံဘူးတဲ့ဟာကိုစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးရင်လည်းလူဆိုတာ အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလောဘတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်နိုင်တယ်မောဟတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့တမ္ပဇညာပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်းရှောက်အောင်နေတယ်အဲ့လိုဆောင်းရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အိန္ဒိယတံဝရကလွဲပြီးတော့တဲ့စွင့်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့နေလံမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပြန်အောင်နော်နိညတရအိန္ဒိယတံဝရ အင်္ဂလိပ်ကိုဒိဋ္ဌိစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုအညတ္တရကျင်ထားပြီတတ္တနာပါဠိနံတတ္တဝတို့ရဲ့တွဋ္ဌိချမ်းသာခွင့်တပ္ပတပိကံဆိုလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပြီးစိတ်အေးချမ်းစွာနေခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒရိယသံဝရဆိုတာကိုတတိနဲ့တံဉာဏ်နဲ့ထင်ကြီးဆုံးဆုံးပါဒါကိုလေ့ကျင့်ပါလို့ အဲ့ဒီလေးကျင့်တာတရားကျင့်တာပဲအေးနေ့စဉ်တရားကြီးထိုင်နေမှာတရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်တယ်ဆိုအချိန်မီကိုယ်တတ္တမှာနှောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်တတိသောရတွေနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့အတိညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့လေ့ကျင့်တစ်ခုလောက်ခိုင်းတာလေသူမြတ်မနတ်သားဆွေရင်တည်းရောက်လာလို့မြတ်စွာဘုရား အဲ့ဒီအိန္ဒြိယသံဝရကိုမင်းမလုပ်လို့ရှင်မရဘူးလို့သူကအိန္ဒြိယသံဝရမရှိဘူးလေမျက်စိလည်းဖွင့်ထားတယ်နားလည်းဖွင့်ထားတယ်နှာခေါင်းလည်းဖွင့်ထားတယ်လျှာလည်းဖွင့်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်အကောင်လို့အပျော်ဘက်မှာလွတ်ထားတယ်အခုမှထိကျုပ်တာတော့မရှိဘူးဟောဒုက္ခကျုံလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြောင်းရွံ့စိုးရိမ်စိတ်တွေလွှမ်းမိုး ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတဲ့အချင်းကိုကျင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတယ်ဣန္ဒရိယသံဝရအချင်းဆိုတာအခြေခံအချက်ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကျင့်တရားတွေမှာဒါအခြေခံအချက်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒီတဲ့တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်အကျင့်ကဘာလဲဆိုရင်ဘုရား ကိုယ်တဏ္ဍာတိုးပွားမယ်သုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်မဖယ်ရှားပဲတတိပဒအာယု၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာမတိဆောက်မလေးကျင်ပဲဘုဇင်9ပါးကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်မကြိုးစားပဲ တန်လျောကထွက်သွားတယ်ဆိုတာဘူးမှမရှိဘူးလှုပ်ရှားဒီတလားကရှိအပြည့်နော်တန်လျောကထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါပဲတော့ဒီလမ်းဒါပြပြောကြလိမ့်မယ်ဝိသကာရတရားတရားနာခုနှစ်အရွယ်လေးမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဘယ်လမ်းအထွက်သွားမှာလဲသူ့မှာဘယ်ချိန်ကျင့်လိုက်တာလဲလို့မေးခွန်းပေးလိုက် ကျွတ်နေဆိုတဲ့ချိန်တိုက်တာချင်းမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အခုတရားနာရင်လည်းတရားတွေအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝနဲ့ဆက်ဟကြည့်နေတာဒါလည်းကျင့်နေတာလို့ခေါ်တယ်တရားနာရင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ဘဝဆက်ဟပြီးတော့ကြည့်ဒါ apply လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျင့်ဝိသခါရောကျင့်တယ်ဆိုအဲ့လိုကျင့်တော့ မြတ်စွာဘုရားကတရားအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခေါ်ပြောနေတဲ့အချိန်ရှေ့ကဟောတာတာကိုနောက်ကအာယုဆိုင်လိုက်ရင်းကနေပြီးတော့တမာတိတွေပညာဉာဏ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတရားနာရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒါကဒီဘဝမှာအဲ့ဒီလိုနေထားရှိအဲ့ဒီလိုအနေထားနဲ့ရနိုင်တော့အခြေခံတွေကကောင်းခဲ့တယ်အခြေခံတွေကကောင်းလုပ်ခဲ့ အလေးချက်တွေများများရှိတာအလေးချက်များများရှိပြီးခြေခံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချင်းတူလိုလေးအတွက်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အေးအလေးချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းကြီးွားလိုက်ပဲပေါ့အချင်းယူပြီးတော့အချင်းကြမ်းလဲဆိုတာကျင့်သုံးနိုင်မှဒါမျိုးတွေဟာစွန့်ရတတ်ပြီးဖြတ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကုတ္တရောဖြစ်ပေါ်တာကကုတ္တမဟုတ်ဘူး လုပ်နေဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့ကိုသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတက်ပြီးရှောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်အေးတချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့အပါရမီမပြည့်သေးလို့ပါရမီပြည့်သူ့ဟာသူဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်ဒါဖြင့်ဘုရင်ခုနှစ်ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံရုပ်ကိုအားထုတ်တယ်ဆိုဘလို့ကျင့်ရမှာဘုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရင်ကတန်ရုပ်တို့တို့တုတ်တန်နေမှာတို့ခေါ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ် ဘုဇိန်ကိုဘုဇိန်ခုနှစ်ပါးဆိုတာကိုအရင်မှတ်သားဖို့လိုတယ်ဘုဇိန်ခုနှစ်ပါးရသော်ဘုရားကဟောကြားထားပုံမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်သဘောနဲ့ဟောထားတယ်တရားဓမ္မနံပါတ်1ကတတိတန်ဖို့စေနော်တတိတတိဟာနံပါတ်1ကတတိတန်ဖို့စေနံပါတ်1က ဓမ္မဝိစယသံဘောစဉ်နံပါတ်3ကဝိရိယသံဘောစဉ်နံပါတ်4ကပိဋိသံဘောစဉ်နံပါတ်5ကပတ္တတိသံဘောစဉ်နံပါတ်6ကသမာဓိသံဘောစဉ်နံပါတ်9ကဥပ္ပခသံဘောစဉ်တို့သံဘောစဉ်9ပါးကျင့်အဖြစ်မှတ်ထားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုဇင်9ပါးဆိုတာဘာလဲလို့သုတ္တတခုမှာ ယဟန်တပါးရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာ။ဘာကြောင့်ဘုရင်ကလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဘောဓာယအဝတ္တတိတိဘုရားမဉ္ဇဉ်ရဖို့ရအတွက်သစ္စာလေးပါးကိုအမှန်သိဖို့ဖြစ်တဲ့သံအားစုတွေဒီလိုဆိုတာပေါ့။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဘုဇင်ကဘုဇင်ကလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘုဇင်ကလို့ခေါ်ပါသလဲဆိုရင်ဘောဓာယသဝတ္တတိတတ္တမဘုဇင်ကိုဒီဟုတ်။အေးသစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေသစ္စာလေးပါးကိုသိစေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေသိအောင်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။စကလုံးအရာပြောရဆိုရင်တော့ဘုဇင်ကဆိုတာ စကလုံးခွဲလိုက်လို့ရှိရင် body သင်္က body ဆိုတာအစင်းမြင့်ဆုံးပြောရင်မဲ့မှရှိတဲ့ဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ကို body လို့ခေါ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတတ်သောကြောင့်မဲ့ဉာဏ်ကို body လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ body ရဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုဘုရားရှင်ကလို့ခေါ်တာပဲအကျိုးပြုတဲ့တရားတွေကိုဘုရားရှင်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးပြုနိုင်တဲ့တရားတွေကိုတစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုချင် ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုဟောထားပုံလေးကိုကြည့်တတိတဟုတ်စဉ်ကိုထိတ်ဆုံးကထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ခုစဉ်6ခုသုံးခုစီတွဲလိုက်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတဘောစဉ်ဝိရိယတဘောစဉ်ပိဋိတဘောစဉ်ဒါကတစုပတ္တိတဘောစဉ်သဘာဝတဘောစဉ်ဥပိ္ပခတဘောစဉ်ဒါကတစုနှစ်စုခွဲပြီးတော့မှတ်ဖို့လုပ်လိုက် ။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားချင်းမတူဘူး။ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာဓမ္မသဘာဝတွေကိုဆင်ញင်စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ပညာကိုပြောတာ။ဝိရိယဆိုတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆုပ်ပိတ်တယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပစ်တယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာ တည်ထအောင်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဓမ္မကိုစူးစမ်းလေ့လာနေတာလည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ရအောင်ကြိုးစားနေတာလည်းကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဝိရိယဆိုတာလှုပ်ရှားမှုပဲနောက်တစ်ခုပိဋိတမောဇဉ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတိတ်နေတိတ်နေနဲ့ကျဉ်းနှပ်ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဒါလည်းစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီ ဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပိဋိရဲ့ဒီဘုဇင်သုံးခုကစိတ်တက်ကြွတဲ့ဘုဇင်တွေဟောနောက်သုံးခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပတ္တတိဆိုတာကိုယ်စိတ်ငြိမ်ချမ်းပြီးတော့ငြိမ်သက်တယ်တမာတိဆိုတာအာယုတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကလေးကိုစုပြီးတော့ထားငြိမ်နေတယ်ဥပိ္ခာဆိုတာအလုံးတပြေးညီသူလည်းငြိမ်နေတယ်အလုံးကို ညည်းနေအောင်လှုပ်ထားနိုင်တယ်ဒီဥပိ္ပခာကဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတတ္တရမစ္ဆတတ္တာလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ equanimity လို့ပြန်တယ် equanimity ဆိုတာအလုံးဟာတပြေးညီဖြစ်အောင်ညှိပေးတာညှိပေးတဲ့သဘောတရားအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာငြိမ့်နေတာရဲ့စိတ်တည်ငြိမ့်နေတာရဲ့အလုံးကိုညှိပေးနေတာရဲ့ဆိုတော့ဒီအရာတွေကငြိမ့်သက်မှုအားပေးတဲ့ position ကိုခေါ်တယ် သုံးပါမယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးတရားအထုတ်နေရင်လည်းလူရဲ့စိတ်အခြေအနေဆိုတာမတည်နိုင်ဘူးတခါတည်းလူရဲ့စိတ်ဆိုတာဒီအတ္တတယောဖြစ်တဲ့အခါရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကဆုံးနစ်လာတဲ့အခါရှိတယ်စိတ်တက်ကြွတဲ့အခါရှိတယ်ဆုံးနစ်တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကမြင်ပြီးတော့ကြည့်နေရမလဲဆိုရင် ထိတ်ဆုံးတာတတိတာဘုရင်ကနေကြည့်ပေးတယ်စိတ်အခြေအနေကိုကဲခတ်နေရအမြဲတမ်းနော်တတိတာဘုရင်ကနေစောင့်ကြည့်နေတယ်ဟေးစိတ်အခြေအနေဟာတက်ကြွနေတာလားသို့မဟုတ်စိတ်တက်ပြီးတုံ့ဆုံနေတာလားဒီနှစ်ခုကို तू ကတတိတာဘုရင်ကနေစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါဘုရင်ပွားတယ်ဆိုတာ तू ကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကဲကောင်းပြီစိတ်တက်ကစိတ်တည် တွန့်ဆုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်ဘောဇဉ်တွေကိုပွားရမလဲဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ဒီသုံးခုပွားစိတ်ကတွန့်ဆုတ်ပြီးတော့စိတ်အားတွေကျနေရင်အဲ့ဒါနဲ့တွန်းမြင့်ပြီးတရားစိတ်ကြီးမိအားကြလို့ရှိရင်မြင့်ပေးရမှာလားနှိပ်ပေးရမှာလားမြင့်ပေးရမှာပါဗျာမိအားမြင့်စက်တွေတုံးနေတာဟုတ်လား အဲ့လိုမျိုးလိုပဲစိတ်အားတွေနှိမ့်ကြနေပြီဆိုရင်ဒီသုံးခုနဲ့ညှက်တာညှက်ပြရမယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသဘောစဉ်ဓမ္မတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြရမယ်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဝိရိယလုပ်ပြရမယ်ကျင့်တတ်စရာကောင်းတာတွေကိုတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်စေရမယ်ဟောစိတ်အားတွေတက်တက်အေးစိတ်အားတွေကတိတ်တက်နေလို့ရှိရင်လည်းချိန်သားမကိုက်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်အားတွေတက် တိတ်တက်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇယဝီရိယပိဋိတွေသွားမလုံးနဲ့တက်တဲ့တက်သွားလိုက်မိအားတွေကပြည့်နေလို့ရှိရင်မျက်စက်ကိုဗာပြန်လုံးอ่ะအေးပြန်ချဖို့အတွက်ဝီရိယဒီပတ္တတိတံမိုးစဉ်တမာရိတံမိုးစဉ်ဥပ္ပခတံမိုးစဉ်ဒီသုံးခုကိုပြောင်းသွားပြရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုဒီလေ့ကျင့်တဲ့တရားကအလုံးစနစ်ကြတယ် အနောက်စနစ်ကြကမ္မထာဆိုတာအထုတ်ချက်လို့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျအထုတ်ရတယ်စိတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပွားတဲ့အချိန်မှာပွားရမပွားတဲ့အချိန်မပွားရစိတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုဘုဇင်သုံးပါးကိုတစ်လှည့်ပွားမယ်နောက်ထပ်ဘုဇင်သုံးပါးကိုတစ်လှည့်ပွားမယ်စိတ်အခြေအနေလိုက်အပြောင်းအလဲလုပ်ပွားရ အဲ့ဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတတိတန်ဆင်ကြအောင်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေသိအောင်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာပြဆရာအလကားလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်လုံလန်းဆိုတာတကယ်လွယ်ကူတဲ့လုံလန်းကိုထိမ့်ညိပေးဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေးတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတတိထားပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့တဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တတိတမုစေပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမုစေကိုဟောတယ်။တရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုဝိရိယဆိုဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးတော့ဝိရိယတမုစေကိုပြတယ်။ကြိုးပမ်းအထောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အထောက်မှုပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာ ပီတိဖြစ်လာတာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့ဝီရိယပြီးတော့ပီတိကိုခေါ်တယ်အေပီတိဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဒါကြောင့်ပတ္တတိသံဃောရှင်ကိုခေါ်တယ်ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရတာဒါကြောင့်မို့တမာတိသံဃောရှင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာထိမ့်ညှိပေးစရာမလိုပဲနဲ့ဟုတ်လားအလုံးပေါ်မှာ ဒီမြတ်မြတ်တာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့တတရမစ္ဆတတာဥပ္ပခါဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဟောဘုဇင်ခုနပါဒီလိုအလုံးဟာတဏီတဲ့ဖြစ်ပါထွေးပြီးပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ဒေတာကြီးဘုဇင်တွေကိုပွားလို့ရှိရင်ဘယ်အနေထားထိအောင်ပွားရမလဲဘုဇင်ကိုပွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာတတိတံမှုဇင်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် ဓမ္မဝိဇယဝိရိယပိဋိပန္နရိသမာဓိဥပိ္ပခဆိုတာတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဘာဝိတိလို့ပြောတာဖြစ်ပြီးလို့ရှင်တိုးတက်လာအောင်လုပ်တာအဲ့လိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်တဲ့အခါဘယ်အဆင့်ထိလုပ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတရားဟောတယ်တတိတမုတ်စဉ်တစ်ခုကိုနားလည်လိုက်ရင်ကျန်တာတွေလည်းအကုန်နားလည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ကျေးဇူးတရားကဟောတယ် တတိတံဘုဇကံဘာဝေတိဝိဝေကဒိဋ္ဌိတံဝိရာကဒိဋ္ဌိတံနေရောဓဒိဋ္ဌိတံဝတ္တကပြိဏံ။ပေါ်ရမယ့်အနေထားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဝိဝေကဒိဋ္ဌိတံဝိဝေကဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုအကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာကိလေသာလွတ်ကင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ဝိဝေကစိတ်ငြိမ်သွားတာ ကင်းလွတ်သွားကမ္မလုံးအာယုန်ဒီကိလေသာတွေကနေကွာသွားအဲ့ဒီကွာသွားတဲ့အနေထားရောက်အောင်ကွာရမယ်ဒါတခုဝိရာဂနေတိတကင်းပြတ်သွားကွာရမယ်နိရောဓနေတိတအဲ့ဒီကမ္မလုံးအာယုန်စိတ်တွေချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ကွာရမယ်ဝတ္တကပြိဏမေဆိုဝတ္တကဆိုတာအတိပ္ပယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဝတ္တကဆိုတာနော် ကိလေသာတွေကိုလုံးဝစွန့်ပစ်တာလဲဝတ္တကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်သွားတာလည်းပဲဝတ္တကပဲတစ်ဖက်ကကိလေသာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်သွားနိုင်လောက်အောင်ပရိနာမိဆိုရင်းချက်လောက်ပွားမယ်ဆိုလိုတာက message body ထိပွားလို့ပြောတာနော်ဒီတတိလေးပွားရမှာတာမန်တတိလေးထားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာဝတ္တကပရိနာမိ ကိလေသာတွေကိုဆုံးပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဝင်သွားနိုင်အောင်ဝင်သွားနိုင်လောက်အောင်ရစ်ပန်ထွားတိုင်းလောက်ပွားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်တတိနာဝဇင်ကိုပွားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဝိဝေကနေတိတဝိဝေကကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တတေကဝိဝေကဝိခံမတဝိဝေက သမုတ်စေတာဝိဝေကပฏิပတ္တိဝိဝေကနေတ္တနာဝိဝေကဝိဝေက၅မျိုးရှိတယ်။ပါဠိနဲ့ဟိုမှတ်ရမှာခက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတင်ကနေတိတတင်ကဝိဝေကလို့ဆိုတာဒီဆရာဆရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့ဆရာဆရာကိစ္စလေးတစိတ်တသေးတာချင်းပယ်သွားတာဆိုလို့လေဥပမာထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သဘာဝတရားတစ်ခုကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်ရင်ဘာကိုပယ်တာလဲဆိုတော့အနိစ္စပညာကိုပယ်တတန်တရားလုံးမြဲတယ်လို့ထင်လာတာလေးတစ်ခုကြောက်လိုက်ဒီလိုဆိုလို့ဒုက္ခကိုပွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခပညာကိုပယ်အနတ္တကိုပွားလို့ရှိရင်အတ္တပညာကိုပယ်ဟုတ်လို့ဆရာဆရာကလေးတွေပယ်သွားတာကိုတည်ငါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကတည်ငါကိုတခဏလို့နားလည်နေကြတယ် အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးနော်တည်ငါဆိုတာဆံရဆံရအကြောင်းတရားလေးတွေတစိမ့်စီတစိမ့်စီတချမ်းစီခိုက်တန့်စီပယ်သွားတာကိုပြောတာသူဆံရဆံရလေးတွေအကုန်လုံးပယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ပယ်သွားတာကိုဆိုလို့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်တည်ငါဝိဝေကတည်ငါဝိဝေကဆိုပါလို့ ဒီတတိလေးဟာထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာအာရုံစိုက်ထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ဟာလေးကရုပ်တရားထိုထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့ထိခိုက်တဲ့ကာယပတ္တာကနာသီယာဆိုတာလေရုပ်တရားသူတို့နှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့ထိတိဆိုတာလေးပေါ်လာတာကြတော့နတ်တရားဟောယုံနဲ့တစ်ခုကွဲပြားမှုပေါ်မှာပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခိုင်းလေးဒီတတိလေးရှိလာလို့ရှိရင်ဘာလို့ပယ်တော့ဆို ငါတို့ကတတ္တဝါလို့ထင်လာတယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်လာတယ်အဲ့ဒီအထင်လေးဟာပျောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဟောရုပ်တရားနဲ့တန်တရားတွေနှစ်ခုပဲမြင်တာဟုတ်ရုပ်နဲ့တန်နှစ်ခုပဲမြင်လိုက်ပြီးအတွက်ကြောင့်တတ္တပညာပျောက်တယ်ဒါတည်းကဝိကဒီအဆင့်အခြေခံအဲ့တော့ဒီတတိကိုပွားတဲ့အခါမှာတတိငါကိုတတိငါဝိဝေကကိုမိပြီးတော့ပွားတယ်ဆိုတာ ဝိပဿနာဉာဏ်နေတဲ့ဘွားကိစ္စအနေနဲ့တရေကသို့တော်ဝိပဿနာရဲ့ဥတီချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီထားဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီထားတာဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုကမ်းမြတ်နေတဲ့အနေထားသူကရှိတယ်သူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကတော့ခုနတရေကအနေနဲ့ကိလ္လတော်လို့မိတယ် ကဲနောက်တစ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်ရက်တန်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးတာနဲ့တည်းတည်းဖယ်ရောက်လို့ဆိုမဲ့ဉာဏ်ကိုရောက်တာမဲ့ဉာဏ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘာဝိဝေကတုံးဆိုလို့ရှိရင်သမုတ်စေတာဝိဝေကဟုတ်ကဲ့သမုတ်စေတာဝိဝေကမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တည်းတည်းဒီတတိလေးရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တရားနဲ့ကိလေသာကိုအကျွဲ့ဖက်ဖယ်ရှားပြစ်လို့ သမုတ်စေတာဝိဝေကကိုမိတယ်အဲ့ဒီသမုတ်စေတာဝိဝေကကိုမိတဲ့အခါအာယုံအချင်းနိဗ္ဗာန်ရှင်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ခိကိလေသာဆိုတဲ့ဆံရဆံရသဘာဝတရားတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတစ်ဖက်ကဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့အခါကျဝိတ္တကပရိနာမေတစ်ဖက်ကကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတယ်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံတဲ့အခါ သမုတ်စေတာဝိဝေကရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်တပည့်ကကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်တပည့်ကနိဗ္ဗာန်အာရုံတွေကိုပြေးဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရောက်သွားအောင်ရင့်ကျက်သွားအောင်တတိရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုမြင့်ပြီးတော့တတိတန်ကြတဲ့ကိုပွားမယ်သစ္စာကဒီလိုဟောတာနော်အေထွတ်တူပဲ ဝိရိယတမ္မုစဉ်ဓမ္မဝိစယတမ္မုစဉ်ကိုလည်းပဲပညာကိုအဲ့ဒီဝိဝေကနေတိတဝိရာကနေတိတនិရောဓနေတိတဝတ္တကပြိဏမေနောက်ဆုံးအချုပ်ကဝတ္တကပြိဏမေပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာကိုလည်းပဲသဘာဝတရားတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုကဘယ်ထိအောင်သွားအောင်လဲကိလေသာတွေကိုဆွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ဝသွားတဲ့ထိအောင်ပွားရဝိရိယတမ္ပဇဉ်ကိုဘယ်ထိပွားရမလဲလို့ဆိုရင် ဟုတ်လားကိလေသာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့ဖြစ်အောင်ရင့်ကျက်ပြီးဖြစ်အောင်ပွားရတယ်ဒီလိုဆိုလို့လေပိဋိတံမောဇေရောပိဋိတံမောဇေနဲ့ပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိလေသာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်သွားတော့အောင်ရင့်တန်သွားသည့်ဖြစ်အောင်ပွားရတယ်ပတ္တတိတံမောဇေသမာဓိတံမောဇေဥပေက္ခတံမောဇေတို့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့တိုင်ပွားတော့ကျန်တဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားများမှုဟာ နောက်ဆုံးတော့ကိလေသာအလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အထက်မှာပြေးဝင်သွားနိုင်တော့အောင်ရင့်ကျက်သွားပြီးရင့်ကျက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားခြင်းကိစ္စအဲ့ဒါပြီးပါအဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာမပွားပဲနဲ့ထိတ်လန့်ကြောင်လို့ချင်းဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာတခြားနေရာမရှိဘူးလောကမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေက ဆွေရင်စိတ်တွေကလွတ်မြောက်ခြင်းဆွေရင်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှင်ဟောဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအကျင့်တရားကိုပွားပွားတဲ့အခါဘယ်ရောက်လဲလို့ဆိုရင်နိညတ္တတပ္ပနေတ္တကအလုံးကိုဆုံးလွတ်နိုင်တာတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကိလေသာကိုလည်းဆုံးမယ်ကံကိုလည်းဆုံးမယ်ခန္ဓာကိုလည်းဆုံးမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေအလုံးဆုံးပြီးသားဖြစ်သွားပြီကိလေသာတွေကိုဆုံးလိုက်တဲ့ချင်း ဟောကိလေသာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတုတ်တန်တစ်ခုမှာတော့ဒီလိုဟောထားတယ်တဏှာကိုစွန့်လိုက်တယ်တဲ့ဒါကိလေသာကိုစွန့်တာပြောတာတဏှာစွန့်လိုက်ပြီးသားဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာကိုစွန့်ပြီးသားဖြစ်လဲကံလေးကိုစွန့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကံလေးကိုစွန့်ပြီးသားဖြစ်ရင်ဘာတွေကိုစွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားလဲဆိုဒုက္ခတွေကိုစွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တဏှာရှိလို့ကံလေးရှိတာကံရှိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆောင်ရှိတာ ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးကဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ကိလေသာကိုကမ္မကိုဝိပါကကိုဝတ်သုံးပါးကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေရာမှာတဏှာလို့ပြောလိုက်တာဘာကိုပြောတာခိရိတာဝိကိုပြောတာကံလို့ပြောလိုက်တာကကာမဝိကိုပြောတာဒုက္ခလို့ပြောလိုက်တာကဝိပါကဝိကိုပြောတာခွေးတို့တွေမှာဒီအကန့်သုံးကရှိတရားကျင့်တာဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ကံကိုဖြစ်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး တရားကျင့်ကံဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးလေမနေ့ကလောက်လာတာဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ပြင်လို့ရရပါ့မရပါဘူးလုပ်ပြီးသားကိုမလုပ်ရသေးဘူးလို့ပြောလို့မရတာလေအဲ့တော့ကံဆိုတာလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီလုပ်ပြီးရင်လည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြင်ရမှာဘာလဲလို့ဆိုရင်ခုနကဘုန်းကြီးတို့တပည့်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာပါလာတဲ့အနုတ္တယဓာတ်ကိန်းနေတာရှိတယ် အာရုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေရှိအဲ့ဒီအနုတ္တရဆိုတဲ့အနေထားဒီကိလေသာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာဘယ်ကနေပေါက်ဖွားလာလဲဆိုရင်အနုတ္တရအနေထားပေါက်ဖွားလာလို့အဲ့ဒီပေါက်ဖွားလာမဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါပေါက်ဖွားလာခြင်းမရှိတော့ဟောကိလေသာဆိုတဲ့ဝတ္တရားကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေကအလုံးမဖြစ်တော့ ကံတရားတွေကိုထိချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားထိချုပ်တယ်ဆိုတာကိလေသာမပါရင်ဘဝတစ်ခုကိုကျုံးမပေးနိုင်ကြည့်ပြီပရိစ္ဆေဘောဘကြည့်တယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့တရေစိတ်ပေါ်ဖို့အတွက်ရှိမှငါရှိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံလည်းကိလေသာပေါင်းမှဝိညာဏဆိုထွက်တယ် ဟုတ်ကဲ့လားရိုးစိလေးတစ်ခုကသူ့ဤထားရင်ပေါက်ပါမလားပေါက်ပါပါဗျာမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ပြီးမှကောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြေနဲ့ရေနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမျိုးစိလေးရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုကုန်ဖြတ်လိုက်မြေနဲ့ရေနဲ့ဝေးအောင်ထားလိုက်ဒီမျိုးစိတွေကပေါက်ပါအောင်လားပေါက်ပါဗျာမပေါက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာဆိုတဲ့အကန့်ကိုဖြတ်လိုက်ကိလေသာကိုပြတ်သွားပြတ်သွားတာနဲ့ကမ္မဝုကထိ ंछ ုပ်ထားပြီလားဖြစ်သွား အချိန်ကုန်သွားရင်နောက်ထပ်ပြန်မထုတ်နိုင်တော့နောက်ထပ်အစ်စ်မလာတော့ဘူးဟောင်းကိုလည်းထိချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကကုန်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားကကြည့်လေယရဏတော့ပေကြီးတဲ့မဲ့အလုံးရရတဲ့ပေကြီးတဲ့မှာကြည့်ခိနံပုရဏံနဝနတ္ထိတံဘောယရဏဖြစ်သွားပြီဆိုတာဘာပြောတာလဲခိနံပုရဏံကံဟောတည်ကုန်သွားပြီတဲ့ နဝနတိတံမောအတိတ်ကတည်းကလာတော့ဘာလို့လားကိလေသာမရှိတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဟောကလည်းကုန်းနေစားအာကုတ်သွားတယ်အာရိကုတ်သွားတယ်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေမရှိတော့အဟောင်းတွေကလည်းကုန်းသွားပြီအတိတ်တွေကလည်းတော့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘဝတစ်ခုငြိမ့်တာပဲကာမဝုတ်ကိုကိလေသာဝုတ်ကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့ကာမဝုတ်ကထိ ंछ ုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကာမဝုတ်မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောရတဲ့ဝိပါကဝုတ်ကလည်းမလာတော့ဘူး ကဲကိလေသာဝုကိုဖယ်ရှားလိုက်တော့ယန္နနာတွေကကာမဝုကိလေသာဝုဝိပါကဝုဆိုတဲ့ဝုသုံးပါးထဲမှာဝိပါကဝုကလေးနဲ့ဒီဘဝအဆုံးသတ်သိတဲ့ဒီလိုနေကြတယ်ကိလေသာဝုကိုဖြတ်ထားတဲ့အဆင့်ကိုသာဥပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲနောက်ဆုံးမှာကံဝိပါကဝုကိုဖြတ်စည်းလိုက်ပြီးဝိပါကဝုဟာအရှိန်ကုန်သွားတော့သူကသူငြိမ့်သွားတဲ့အဆင့်ကြတော့အနုပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ ဘုန်းကြီးတို့တွေအနုပါတိစိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်တော့တာဝပါတိစိတ်ဓာတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်ရောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားကနေညတရသဗ္ဗနိတိတ်ကအဲ့ဒီဆုံးလွတ်မှုဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုဆုံးလွတ်မှုကံကိုဆုံးလွတ်မှုဒုက္ခကိုဆုံးလွတ်မှုတွေကဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့ခန္ဓာဆွေရစိတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နိလမရှိဘူးလို့သူပြမှာနတ်သားကိုဟောပြတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေနောက်ဆုံးမှာ တပ္ပနိဗ္ဗေကလို့ဆိုကိလေသာတွေကိုစွန့်တာနော်ဒီကံတွေကိုစွန့်တာနောက်ဆုံးမှာအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုစွန့်တာအဲ့ဒီစွန့်လို့မှုရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှသာလေဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုရင်ထိတ်လန့်စိတ်တွေပါထိန်ချုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလုံရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖယ်ရှားပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလို ဒီသူ့ပြပါတတ်တာကိုခွာလိုက်တဲ့အခါသူသဘောကျအောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူ့အတိုင်းတာလိုက်ဘုရားဟောတာကတော့ဉာဏ်နာဖြစ်သည့်တရားဟောပေးနေမယ်လို့သူဟာသောတာပန်အဆင့်နဲ့ပဲပထမဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဝင်သွားတဲ့သောတာပန်အဆင့်ရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်သူ့ရဲ့ခြံရတတပိရောသောတာပန်အဆင့်ကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခொနည်းအတွင်သိဆုံးပြီးတော့ အဝိစီငရဲသွားရမယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားသွားတဲ့အခါသူတို့မှဆွဲရင်စိတ်တွေနဲ့လွန်မြောက်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်သွားသည်တရားဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအိန္ဒိယသံဝရဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုစတင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီဓမ္မကျင့်သုံးလိုက်နိုင်မှသာလေသဗ္ဗနိတ္တကလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှသာလျှင်စိတ်ရဲ့တုံ့လုံခြင်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတာတွေကနေလွန်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်လိုက်ဘတ်တော်များစွာဘတ်တော်များစွာဒီရန်ကွာဒီ ချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးပါးဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးပါးဖြံ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 သာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတရိတံပဝါယံတုဒုက္ခတကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းတုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်မြင်ရှက်ရုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သာဝေတံပြုမဲ့ဩတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏ မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးနေသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးလေးဟူသောရေအနီးတွင်၌ဒုက္ခပင်အနာစေထာရအိယจิตာတာယာပွင့်မှချမ်းသာဒုက္ခတိဟူသောကိုယ်တော်ကြာပါလို့သည်ဘုံလတော်ဝတ္တရှင်မြူဝမုံလူလျက်จิตူဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြအောင်နေဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှိသင်ပြန်ပိတိတိဟူသောယနန္တတိ ပဝါယတုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြံနိုင်၍နေကြပါစေကုန်တည်း